मलाई पनि हेल्प गर्नुहोस् न रिपोर्ट चाहिँ प्रोफेसन के गर्ने हुनुहुन्छ अहिलेको समयमा भनेको चाहिँ म यही बिजनेस गरिरहेको छु एलबेलेबी नेपालमा छ त्यसभन्दा पहिले के गर्नुहुन्थ्यो म स्टुडेन्ट थिएँ सर कुन लेभल म बाह्र मात्र पढेको छ भन्दा पढेको किन पढ्नु भएन म सोध्दिनँ अनि देवेन्द्र भन्नुभयो यस देवराज सर कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ म धनकुटा हो भएर र हामी चाहिँ काठमाडौँ काठमाडौँ कतिवटा हेल्थ सप्लिमेन्ट युज गर्नुहुन्छ हजुरले अहिलेको समयमा भनेको चाहिँ मैले नोनी अनि स्टुडेन्टलाई युज गरेको छु अरूको बारेमा युज गर्नु आई थिङ्क यति सप्लिमेन्ट यस नेपालमा चाहिँ काम गरिरहेको छु युवराज सर एउटा यस्तो मोमेन्ट सुनाउनुहोस् जुन मोमेन्टले तपाईँलाई लाग्यो कि आई सुड क्विट अब यो गर्न सकिँदैन मैले यसलाई चाहिँ छोडिदिनुपर्छ एउटा मोमेन्ट सेयर गर्न चाहन्छु ओके एउटा राम्रो मोमेन्ट सेयर गर्नुहोस् ओके यस थ्याङ्क गड कि मैले हेल्थ लिभिङ नेपाल नेपालको परिवारलाई चाहिँ जोइन गरेछु भने एउटा राम्रो मोमेन्ट ह्याप्पी मोमेन्ट सेयर गर्नु चाहन्छु चाहिँ चार चाहिँ अब चाँडै म पैसा कमाउँछु भन्ने टाइपले चाहिँ लागेको थिएँ र सुरुमा चाहिँ बुझेको थिइनँ मजाले पनि र त्यसै क्रममा चाहिँ अनि गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पछि पछि बुझ्दै गएँ सुरुमा चाहिँ म एउटा यसलाई चाहिँ एउटा सेकेन्ड सोर्सको लागि चाहिँ म गरेको थिएँ वास्तवमा चाहिँ म सुरुबाट स्टार्ट गर्न चाहेँ म चाहिँ ओके फाइन सर सो म चाहिँ गर्ने क्रममा भनेको यो फिल्डमा मैले त्यतिकै पैसा कमाउनेको लागि मात्र गरिरहेको थिएँ सर र अनि यसै क्रममा भनेको चाहिँ मैले एक दिन सोनु शर्मा सरको चाहिँ त्यो लाइन लिएँ सर होइन जस्तै दुई तिन महिनाको अन्तरालमा र त्यो टाइममा भनेको चाहिँ मलाई यहाँबाट अब प्यासिभ इन्कमको बारेमा खास जानकारी थिएन र अनि त्यो टाइममा भनेको चाहिँ उहाँले भन्नुभयो कि एउटा स्टोरी टेलिङ गर्नुभएको थियो कस्तो ठ्याक्कै याद भएन सर होइन र अनि त्यो टाइममा भनेको चाहिँ उहाँले प्यासिभ इन्कमहरू भएको त्यो कुराहरू चाहिँ स्टोर टेलिङ गर्नुभएको थियो अनि त्यो कुरा देखेर चाहिँ म एकदमै मोटिभेट भएँ र अनि एकदम प्राउड फिल गरेँ कि म सही इन्डस्ट्रीमा आएको छु भनेर किनकि सर म चाहिँ भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सिङ्गर बन्नको लागि चाहिँ यता काठमाडौँ निक्लेको थिएँ सर होइन ओके <laughs> साथीहरू अब कति पनि ढिला नगरिकन अब तपाईँहरूको माझमा एउटा यस्तो पर्सनालिटीलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु जसको नामै काफी छ जति बेलादेखि उहाँले यो इन्डस्ट्रीलाई बिल्ड गर्नुभयो त्यति बेलादेखि नै आफ्नो एउटा छुट्टै ब्रान्ड बनाइसक्नु भएको छ नाम बनाइसक्नु भएको छ ट्रेनिङको फिल्डमा मलाई लाग्छ तपाईँ हामी कोही पनि त्यस्तो व्यक्ति छैनौँ जसले उहाँबाट सिकेका छैनौँ चाहे हामी उहाँको टिममा छौँ अथवा चाहे हामी उहाँको टिममा छैनौँ भने पनि उहाँको ट्रेनिङहरू हामीले बारम्बारहरू लिने मौका मिलिरहेको हुन्छ र मलाई लाग्छ टिएसएस नेपालकै the top trainer and the diamond director one and only who is going to come here adalah persistuan आज हुनुहुन्छ हामीले यू सो मच सन्दीपजी यू सो मच फर वाम तपाईँको अद्भुत होस्टिङको लागि र यो वन्डरफुल आभारको लागि म एकदमै आभारी छु पानी खान दिनुहुन्छ धेरै धेरै धेरै भोक लागिरहेको छु मैले साथीहरू नमस्कार अझै लाउड अझै लाउड है ला लास्टसम्म साथीहरू नमस्कार तपाईँले एउटा डाइलग सुन्नुभएको छ कि छैन अझैसम्म मैले सुरु गर्छु त्यसपछि भन्ने त पाले पालो जिसका जितना लम्बा नमस्कार अलरेडी भनिभनाउँछ लाइक सो यदि तपाईँले वावा भन्नुहुन्छ भने मैले एउटा कविता पनि भन्छु मैले एकदम सटिक लान्छु सेसनलाई मैले साइकोलोजी बुझ्छु तपाईँहरूको राम्रोसँग थाहा छ भित्र जित्ताइरहेको छ मुसाहरू यता र उता दौडिरहेको छ पुरा फुल त्यहाँ हलिरहेको छ तपाईँको भित्रको राइट मैले राम्रोसँग थाहा छ त्यही भएर मैले धेरै टाइम बिल्कुल लिँदैन क्लोजिङको पनि मैले एकदम सटिक सटिक कुराहरू मात्रै तपाईँलाई सेयर गर्छु कतिजना तयार हुनुहुन्छ वाबा भनेर दोबारा भन्छ मलाई भन्ने अभी रुको अभी रुको तो वो कहीं से पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए राइट वो कहीं से पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए वो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी लेकिन बुनियाद दिल्ली चाहिए इस सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए अब अब चाहिँ मलाई तपाईँले धेरै धेरै केही पनि सुनाउँछ मलाई सबैले चिन्नुहुन्छ राइट परिचय पनि दिनु परेन सबैजनाले चिन्नुहुन्छ अब म सिधै टपिकमा लैजान्छु तपाईँलाई क्लोजिङको पनि मैले एकदमै सठिक तरिकाले लानेछु एकदमै सठिक मेरो मन थियो कि सायद क्लोजिङलाई खोल्दै नबोलाउँ तर क्लोजिङको सेसन पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ त्यो हल्का हल्का चाहिँ मैले लैजाने तपाईँहरू है फर्स्ट अफ अल त्योभन्दा अगाडि यही नै इम्पोर्टेन्ट छ जसरी सब्जेक्टले अघि सेसनमा ट्रेनिङहरूमा भन्दै हुन्थ्यो सबैजनाले चाहिँ एकछिनलाई भोक कन्ट्रोल गर्नु होला मैले पनि भोक कन्ट्रोल गरेको छु गएर दबाएर खाने हो चिकन छ माथि पाकिसकेको छ पुरै टनाटन छ डटोरी तर एकछिनलाई चाहिँ होल्ड गर्नु होला किनकि बसाइको फल मिठो हुन्छ राम्रोसँग थाहा छ तपाईँहरूलाई है सो फर्स्ट अफ अल के कसरी क्लोजिङ गर्ने कसरी इन्भाइट गर्ने कसरी प्रिजेन्ट गर्ने कसरी फलोअप गर्ने यो सेकेन्डरी पार्ट हो साथीहरू अघि सन्दीपजीले पनि सेयरिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि पहिला मान्छेलाई रिजन क्लियरिटी छ पर्पज क्लियरिटी छ त्यसपछि बल्ल यी यावत कुराहरू आउँछन् डेफिनेटली त्यो हो राइट डेफिनेटली त्यो हुन्छ त्यही भएर मैले तपाईँलाई जति पनि ब्रोन्च डाइरेक्टर हुनुहुन्छ जो यो हलमा आउनुभएको छ स्पेसल्ली आरटिपीलाई लिएर जुन एक्साइटमेन्टको साथमा जुन जुन करेजको साथमा तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्छ त्यो करेज त्यो एक्साइटमेन्टलाई मैले एकदम मध्यनजर गरेँ तपाईँलाई यो मैले बताउनै पर्ने हो यो मेरो कर्तव्य हो challenges can lead to growth right हामीहरूलाई के लाग्छ भन्दा डिआर सरको सर साढे सवा सात लाखको बाइक छ ढाई लाख रुपियाँ राख लाख रुपियाँको चेक छ सन्दीप सरको ढाई लाख रुपियाँको चेक छ सीता म्याम यता गर्नुहुन्छ उता गर्नुहुन्छ दिल्ली जानुहुन्छ रबिना म्याम मस्त तरिकाले बस्नु भएको छ पैसा होइन मलाई चाहिँ आइरहेको तिनीहरूको लोट्री लाग्छ कि नभए के छ यो यिनीहरूको यसमा के छ यिनीहरूमा त्यो टाइपको हामीलाई कहिले पनि त्यो फिल हुन्छ राइट हामीलाई के लाग्छ भन्दा जब हामीले च्यालेन्जेस फेस गर्छौँ जब हामीले रिजेक्सन फेस गर्छौँ जब हामीलाई अनेक किसिमको च्यालेन्जेस आउँछ यो बिजनेस बिल्ड गर्नको लागि धेरै किसिमका प्रब्लमहरू आउँछ साथीहरू मैले तपाईँलाई यो पोखरामा आएर भन्छु यो बिजनेस सिम्पल त छ तर सजिलो बिल्कुल छैन राइट सिम्पल डेफिनेटली छ तर सजिलो बिल्कुल छैन धेरै च्यालेन्जेसहरू आउँदा हामीलाई के लाग्छ भन्दा यिनीहरूको केही न केही साथी छ यिनीहरूसँग जादुको छडी छ के छ डिआरसको पनि ढाई लाख रुपियाँ आएको छ लबिनामा पनि एक लाख सवा लाख रुपियाँ आउँछ धेरै आउँदैन भने त मान्छेले यो भन्छन् फेरि त्यो भन्छन् त्यो तपाईँलाई लागिरहेको छ भने म के भन्छु साथीहरू सबैलाई यो प्रब्लम आएको जुन फेजबाट जुन पुलबाट जुन माध्यमबाट तपाईँ गुज्रिँदै हुनुहुन्छ त्यो माध्यमबाट एभ्री एचिभर गुज्रेको छ चाहे चाहे तपाईँ कुरा गर्नुहोस् रविदा गुरुङको चाहे तपाईँ कुरा गर्नुहोस् डिआर भट्टराई सरको चाहे तपाईँ कुरा गर्नुहोस् सन्दीप सरको चाहे तपाईँ कुरा गर्नुहोस् बासु सरको चाहे कमल सरको इच एन्ड एभ्री पर्सन म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो बिजनेसमा तपाईँ अगाडि बढ्दै गर्दा तपाईँलाई शारीरिक समस्या आउँछ तपाईँलाई मानसिक समस्या आउँछ तपाईँलाई मानसिक तनाव हुन्छ सर यो बाहेकहरू धन्दा पनि छ सर दुनियाँमा चाहिँ भेस्टिज भेस्टिज या खालि फोन गरेछ यो त्यो फलाना ढिङ्का सर त्यो त्यो पनि आउँछ तपाईँलाई मानसिक तनाव पनि तपाईँलाई आउँछ शारीरिक तनाव आउँछ मानसिक तनाव आउँछ म तपाईँलाई बताउँछु साथीहरू आर्थिक तनाव आउँछ डिएसएलले भन्नु भने डेढ डेढ सय रुपियाँ तेल हाल्न लगाएको थिएँ यानि कि उहाँ आर्थिक तनावबाट पनि गुज्रिनु भयो उहाँ आर्थिक तनावबाट पनि भयो त्यस्तै तपाईँलाई मानसिक तनाव आयो आर्थिक तनाव आयो तपाईँलाई शारीरिक तनाव आयो तपाईँलाई पारिवारिक रूपमा तनाव आउँछ त्यो किन आउँछ म तपाईँलाई बताइदिन्छु किनकि परिवारले अलरेडी यो बिजनेसको बारेमा थाहा हुँदैन मकै कसरी लाउने हो कोदो कसरी रोप्ने हो त्यो थाहा छ with all respect in regard if मेरो पनि मेरो पनि बाबु मैले त्यो फिल्डको बारेमा अलरेडी थाहा छैन हामीहरूको कुनै पनि त्यस्तो प्यारेन्ट्स हुनुहुन्न जसलाई अलरेडी यो इन्डस्ट्रीको बारेमा यो फिल्डको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ कोही पनि हुनुहुन्न यदि हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ अलरेडी सोनु शर्मालाई हामीले सुन्नु पर्दैन थियो हामीले दिपक बजाजलाई सुन्नु पर्दैन थियो हामीले अब मेरो बाबालाई सुन्नु तपाईँले रामलाल कडेल किन सुन्नुहुन्न किन उहाँलाई थाहै छैन अन्तर के हुन्छ भन्दा प्रब्लम हेर्नुहोस् आजको डेटमा सल्लाहहरू कहिले लिन्छ र हामीहरूको प्रब्लम के हुन्छ भन्दा हामीहरूले जो मान्ने मान्छे छ नि त्यसलाई मात्र तपाईँको सजेसन लिने हो भन्ने लाग्छ कि मतलब कि तपाईँ एक्सपर्ट एडभाइस इम्पोर्टेन्ट छ एक्स एक्स सुनिरहेको छ बढी लाउनु जान्छ भन्नु मात्रै छुट्याउँछु एक्सपर्ट एडभाइस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो त बढी भयो ओके एक्सपर्ट एडभाइस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो थोरै थोरै राखेपछि थोरै त्यसलाई डाउन गराउनु पुगिरहेछ सो एक्सपर्ट एडभाइस जिन्दगीमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्सपर्ट एडभाइस हामीले लिँदै गर्दा हामीहरूको बाबु मम्मी यो फिल्डमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ कि with all respect and regard त्यो हुँदाखेरि तपाईँ पारिवारिक तनावबाट पनि गुज्रिनुपर्छ तपाईँ सामाजिक तनावबाट समाज समाजमा पनि तपाईँको अनेक खाले कुरा हुन्छ म तपाईँलाई राम्रोसँग बताउँछु हेर्नु जब मैले बिजनेसको सुरुवात गरेँ मलाई अझै त्यो फेस याद छ त्यो मान्छे याद छ मैले तपाईँलाई भन्दै गर्दा त्यो मान्छेले बोलेको प्रत्येक शब्द याद छ उसले के भन्दा किसानजी तपाईँको चियापत्ती तेल साबुनको धन्दा के भयो आज भोलि अनि आज आजभोलि करोडपति किसान करोडपति भन्ने धन्दामा लागेन आजभोलि भोलि त करोडपति भन्ने धन्दामा लागे अझै मैले त्यो मान्छेको फेस सम्झिन्छु त्यो टाइम सम्झिन्छु त्यो सिचुएसन सम्झिन्छु इट मिन्स कि तपाईँले गएर युट्युबमा भिडियो हेरे जस्तो भयो मलाई करेन्टली है त्यो सबै मलाई थाहा छ यानि कि तपाईँ सामाजिक रूपमा पनि तनाव आउँछ हरेक तनावबाट तपाईँ गुज्रिनुपर्ने हुन्छ यदि त्यो तनावबाट तपाईँ गुज्रिन सक्नुहुन्न भने साथीहरू तपाईँले पैसा कमाउने अधिकार मात्र डाइरेक्ट सेलिङ होइन कुनै पनि फिल्डमा छैन मलाई बताउनुहोस् तपाईँले के गरेर तपाईँले पैसा कमाउनुहुन्छ यी तनावबाट नगुज्रिकन म पनि रेडी छु मलाई पनि मन लाग्दैन किन किन आर्थिक तनाव मानसिक तनाव पारिवारिक तनाव शारीरिक तनाव किन लिने मैले पनि लिँदैन मलाई बताउनुहोस् फ्रेस हाउस खोल्दा तनाव छैन फेन्सी खोल्दा तनाव छैन आर्थिक तनाव मानसिक तनाव छैन के कुन धन्दामा कुन व्यापारमा छैन मलाई बताउनुहोस् म त्यो व्यापार गर्न आजै रेडी छु कति इन्भेस्ट गर्नुपर्छ बरु के के गर्नुपर्छ जोगाडबाजी लाउँछु ल भन्नु सबै हरेक इन्डस्ट्री हरेक अर्गनाइजेसन हरेक कम्पनी हरेक बिजनेसमा यो तनाव हुन्छ यो तनावबाट मात्र तपाईँको ग्रोथ सम्भव छ यो तनावबाट नगुज्रिकन कुनै पनि व्यक्ति आज तपाईँ स्टेजमा देख्नुभएको छ वासुदेव सर एक लाख रुपियाँको पेयरमा हुन्छ at the age of twenty three right तेइस वर्षको उमेरमा सन्दीप सर बिस बाइस वर्षको उमेरमा दुई लाख ढाई लाख दुई लाख ढाई लाखको एभरेजको पेयरमा हुनुहुन्छ राइट उहाँ पनि यो तनावबाट भयो उहाँ उहाँ पनि यो सिचुएसनबाट भयो सो उहाँले लिएर हुनुहुन्छ तपाईँले एउटा कुरा लिएर जानुहोस् आरटिपीबाट मेरो ट्रेनिङबाट अरू के लानुहोस् लानुहोस् मैले भन्दैन तर यो पोइन्ट चाहिँ तपाईँले लिएर जानुहोस् कि यी पाँचवटा छवटा तनाव तपाईँले आइरहेको छ भने तपाईँले के सम्झिनु पऱ्यो भन्दा यो तनाव डिआर भट्टराई भन्ने मान्छेलाई पनि आएको थियो यो तनाव रविना गुरुङ भन्ने मान्छेलाई पनि आएको थियो यो तनाव रविना गुरुङलाई मैले सोध रविना म्यामलाई सोधा मैले टाइम भएको भए अझै सोधाउँथेँ टाइमै छैन अलिकति लिमिटेड टाइम छ रविना गुरुङ म्यामलाई सोधाउने भने उहाँले आफैले आफ्नै मुखले भन्नु भन्नुहुन्छ रविना म्यामले सरले मोबाइल निकालेर फालिदिनुहुन्थ्यो हो कि म्याम भन्नु ट्रेनिङ दिँदै गर्दा प्रेजेन्टेसन दिँदै गर्दा आज तपाईँको बिचमा एक लाख रुपियाँ पर मन्थको चेक छ त तपाईँको बिचमा एक लाख रुपियाँ पर मन्थको चेक त खुलिया कमाउनु छ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट देखाउनुहुन्छ कोही दिक्कत नै भाइ दिनुहुन्छ भर्खर हेर्नुहोस् मिन्स कि तपाईँ यो प्रब्लमबाट बुझ्नु पर्छ यति बेला के अवेर हुनु पऱ्यो भन्दा म तपाईँलाई प्रि इम्युन गरेको गरिरहेको छु होइन कि यो सिचुएसन आउँदा तपाईँले के रियलाइज गर्नु पऱ्यो भन्दा यो चिज खनाल सन्दीपले यो चिज डिआर भट्टराईले यो चिज वासुदेव पौडेलले यो चिज सीता आर्य पाण्डेले यो चिज रविना गुरुङले भोगेको कारणले उनीहरू आज त्यहाँ छन् यदि तपाईँ त्यो फेस गर्न तयार हुनुहुन्न भने तपाईँलाई डाइरेक्ट सेलिङमा पचास हजार एक लाख कमाउने अधिकारै छैन अधिकारै छैन त्यो परिकल्पना गरेर नबस्नुहोस् अघि हाम्रो डिआर सरले भन्दै हुन्थ्यो नि त्यो तपाईँको इमेजिनेसनमा लभ गर्ने त्यो नगर्नुहोस् किन गर्ने इमेजिनेसनमा लभ उसले हुनै छैन प्यारै हुँदैन उसँग भने थोरै त्यसरी त्यो के हुने त इमेजिनेसन गर्नु पऱ्यो नहुने इमेजिनेसन नगरेर के छ फाइदा के छ यो क्लियरली बोल्छु first first reason second right यो अरू सब तपाईँले अघि सन्दीपजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकदमै राम्रो पोइन्ट कुरा गर्नुभयो भने रिजन मैले तपाईँलाई भन्छु तपाईँ हामीहरूको जिन्दगी भनेको हेर्नु साथीहरू ट्रान्सफर्मर भन्ने कतिलाई थाहा छ ट्रान्सफर्मर थाहा छ तपाईँलाई ट्रान्सफर्मर भनेको के हो भन्दा जहाँनिरबाट दसवटा बाह्रवटा पन्ध्रवटा घरमा बत्ती गइरहेको हुन्छ तपाईँले पहिला पहिला सुन्नुहुन्थ्यो नि अहिले त खासै आजभोलि त खासै छैन पहिला पहिला के हुन्थ्यो भन्दा ट्रान्सफर्मर बिग्रेर तिन दिन लागि नै राखिनँ कति सुन्नुहुन्थ्यो त हाम्रोतिर त चल्थ्यो यो कार्यक्रम तपाईँको चल्दिने यो ट्रान्सफर्मर बिग्रेर तिन दिन भयो न नेट चलेछ न टिभी चलेछ न सिरियल न त्यो सस बहु केही पनि हेर्न पाइएन भने लेडिजहरूको त्यो हुन्थ्यो हामीको तल क्रिकेट हेर्न पाइएन फुटबल हेर्नै पाइएन भने त्यो चल्थ्यो यो कार्यक्रमबाट बुझ्नुभयो नि मेरो हो एक्ज्याक्टली हामीहरूको जिन्दगी भनेको पनि ट्रान्सफर्मर हो अघि सन्देशले जोड्दै हुन्थ्यो मैले अझै इडिफाई अझै क्लिरिफाई गर्ने तपाईँ बिग्रिनु भनेको तपाईँ सँगसँगै तपाईँको परिवारमा इम्प्याक्ट गर्नु हो कि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न तपाईँसँग तार जोडिएको छ यदि ट्रान्सफर्मर बिग्रिनु भनेको त्यसलाई मात्र घाटा छैन यस सँगसँगै अठारवटा उन्नाइसवटा घरको बत्ती यस सँगसँगै राइट त्यो कारणले मैले बार बार भन्छु इभन हेर्नुहोस् आजभन्दा करिब करिब तिन चार वर्ष अगाडि मिडल क्लास फ्यामिलीमा के हुन्छ म एकदम नर्मल मिडल क्लास फ्यामिलीबाटै बिलोङ्स गर्छु जसरी बिहार सर बिलोङ्स गर्नुहुन्छ जसरी सन्दीप सर बिलोङ्स गर्नुहुन्छ म at the age of sixteen मार्केटमा उत्रेको छु at the age of sixteen मलाई चाहिँ मामाले चाहिँ त्यो सिएको एकाउन्टेन्ट सिकाउनु लग्नु थियो उहाँ सरले अझै हुनुहुन्छ प्रमोद सरले अनि सर ए गर्छु गर्छु त्यही भन्नुभएको थियो मामाले होइन गर्छन् गर्छन् भनेर भनेर त्यो तरिकाले सिकाउनु भएको थियो छ महिना सिकेँ त्यसपछि मैले आजभन्दा तिन चार वर्ष अगाडि दस हजारको जागिर गरेँ त्यति मेरो लागि गर्थ्यो भने त दस हजार त मैले थिएँ नि त क्याफेमा बसेर तपाईँको गफ गर्न कफी खान यताउति डुल्न दस हजार त इनफ यदि मेरो लागि मात्रै मैले सोच्ने भने ten thousand is in for me तपाईँहरूको लागि पनि राइट मैले मेरो लागि गरेको छैन सर सन्दीपजीको जस्तो कहानी छ मेरो पनि त्यस्तै छ मेरो बाबा चौध वर्षको उमेरदेखि इन्डिया हुनुहुन्छ till now till now now is in fifty eight बढी चलाउनु है र तपाईँको मम्मीमा नर्मल आवश्यक हुनुहुन्छ मम्मीले अब त्यो पारिवारिक तपाईँको आर्थिक अवस्था कम भइसकेपछि क्रिकेटले धेरै दुःख बेहोर्नुपर्छ यदि तपाईँहरू त्यस्तो परिवारबाट हुनुहुन्छ भने क्रेडिट देखिरहेको छु मैले बिर्खेरले दुःख बेहोर्नुपर्छ है त्यो दुःखबाट हुनुको कारणले उहाँहरूको ह्याप्पिनेसको लागि मैले काम गरिरहेको छु र मसँग जो कनेक्टेड छ जो नजिक छ मैले उसलाई भन्छु म तपाईँले धेरैजनाले भन्नुहुन्छ धेरैजना साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि किसानले या तपाईँलाई खालि काम खालि काम काम फेरि काम काम काम यो सब कुरा यो कति यार कहिले कहिले मजा गर्नु झोक घुम्नुहोस् डुल्नुहोस् या अरूहरू खै भेटै हुन्न तपाईँसँग कहाँ हो तपाईँ के हो तपाईँ दुनियाँ सवालहरू मसँग उठाएर मलाई के राम्रोसँग थाहा छ भन्दा म मेरो लागि म मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको के हो भन्ने मैले टेक ओभर गर्नु गर्नुपर्छ तपाईँ बिग्रिनु भने पनि तपाईँ सँगसँगै तपाईँको कनेक्सनमा भएको आफन्त नाता गोता छोरा छोरी तेस्रो पुस्तासम्म बिग्रे बिग्रिनु हो जबसम्म यो तपाईँले सम्झिनुहुन्न तबसम्म यदि जिम्मेवारी त लिने कुरा हो होइन भने साला जेल छ या जिन्दगी के छ र आखिर लाने त्यही नै हो त्यो तरिकाले जिउनुहुन्छ भने त मेरो भन्नु केही छैन होइन भने your transformer of your family and ready circle तपाईँ बिग्रिनु भनेको तपाईँको सिधा सिधा प्रभाव तपाईँको बाबामा तपाईँको मम्मीमा तपाईँको छोरामा तपाईँको छोरीमा तपाईँको अन्टीमा पर्नु सो त्यो कारणले रिजन क्लियर गर्नु थियो बिजनेस जब म यो बिजनेसमा म जबबाट एकदम डिसेटिस्फाई भएको थिएँ डिआर सरले नै मलाई बिजनेस प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो मैले थोरै ब्याकग्राउन्ड छोडिदिन्छु त्यहाँनिर कुशल फाइनान्सर हुनुहुन्छ उहाँलाई म यहीँदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कृतज्ञ छु उहाँप्रति म करिब करिब एघार साढे एघार बजे कलेजबाट आएको थिएँ उहाँले फोन गर्नुभयो मलाई दिन तपाईँ विभिन्न क्लबहरूमा हुनुहुन्छ विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा हुनुहुन्छ तपाईँले मिलेर केही गर्नुपर्छ हामीले केही न केही त्यस्तो गर्नुपर्छ तपाईँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्लबहरूमा काम गर्नुहुन्छ मजाले मिलेर गर्न सकिन्छ मलाई के थियो भन्दा त्यति बेला हेर्नुहोस् जबबाट म एकदम डिसेटिस्फाइड भएको जुन मलाई पैसासँग म रिलेटेड थिएन मेरो के थियो भन्दा कहानी जुन जबमा सिकाउने तरिका हुन्छ नि with all respect and regard every profession right मैले कुनै प्रोफेसनलाई नेग्लेक्ट गर्न खोजेको निचा देखाउन खोजेको बिल्कुल होइन तर जबमा जुन काम गराउने शैली हुन्छ जबमा जुन काम सिकाउने शैली हुन्छ बताउने शैली हुन्छ त्यो शैलीबाट म सेटिस्फाई थिएँ र मैले दुई तिन चार महिनादेखि चाहिँ सर्चअप गरिरहेको थिएँ कसरी जबलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ राइट मैले त्यहाँबाट तपाईँको नर्मली मेरो फर्स्ट इयरको इन्कम थियो करिब करिब दस हजार मैले दस हजारलाई कसरी रिप्लेस गर्न सक्छु कसरी दस हजारलाई मैले अन्य प्रोफेसनबाट कमाएर रिप्लेस गर्न सक्छु त्यो हेरिरहेको थिएँ त्यो हेरिसकेपछि म तपाईँलाई राम्रोसँग बताउँछु अझै मैले डायरी पनि देखाउन सक्छु तपाईँले मैले पच्चिस तिसवटा मौरी फार्मको मान्छेलाई कल गरेँ त्यो पोसिबल छ मैले पाँचवटा बाख्रा के अरे तपाईँ कुखुरा फर्म हेरेँ लोकल कुखुरा फर्म भोइलर कुखुरा फर्म जुन बनाएर छोड्छ नि तपाईँको देख्नुहुन्छ आसपासमा हो त्यो चार पाँचवटा कुखुरा फर्म पनि मैले भिजिट गरेँ यसबाट छ कि त्यसपछि मैले बङ्गुर फार्म हेरेँ त्यसपछि मैले गाई फर्म हेरेँ एट द एन्ड मैले बाख्रा फर्म स्टार्ट गरेँ करिब करिब दुई लाख रुपियाँको इन्भेस्टमेन्ट गरेर जुन मसँग कममा मात्र पन्ध्र हजार थियो अरू सबै लोन लिएर राइट यानि कि मेरो मोटिभ बास यतिकै थियो कोही बेला आएर सोध्नुहुन्थ्यो रिलेटिभ सर्कलहरू तिमीले के सोचेर गऱ्यौ के गर्ने हो कसो गर्ने हो त्यो सोध्न आउँथ्यो कि मलाई अब मैले भित्रभित्रै त अँ गर्ने हो मामा यस्तो यस्तो भन्थेँ मनमा के हुन्थ्यो भन्दा साला जब छुट्टै साह्रो केही छैन त्यो टाइपको हुन्थ्यो भित्रभित्र राइट बाहिरलाई चाहिँ अँ यस्तो गर्ने हो यो गर्ने हो त्यो गर्ने हो भन्नु पऱ्यो अझै भने इन्टरनली चाहिँ त्यो फिल थियो त्यो भइसकेपछि उसले बाख्रा फर्म स्टार्ट गरेँ आफ्टर थ्री सिक्स मन्थ चाहिँ कुशल सरले त्यो कुरा गर्नुभयो अनि कुशल सरले के भन्नुभयो म फेरि पहिलेदेखि मलाई राम्रोसँग थाहा छ हेर्नुहोस् त्यति बेला सरस्वती धन भगवान्ले दिए कि पहिलेदेखि मलाई के थाहा छ भन्दा discipline is everything discipline is everything तपाईँले जुन काम गर्न जरुरी छ नि त्यो काम तपाईँको मुड स्विङ होस् तपाईँलाई मन लागोस् तपाईँलाई मन नलागोस् तपाईँको मुड चलोस् या नचलोस् तपाईँले गर्नै पर्ने हो त्यो गर्न सक्षम हुनुभयो भने मात्रै तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु दुनियाँको सबैभन्दा दुःखद काम कठिन काम के हो जान्न चाहनुहुन्छ कतिजना जान्न चाहन्छु रेस्टुरेन्ट्स दुनियाँको सबैभन्दा दुःखद काम कठिन काम गाह्रो काम र परेसान कुरा कतिजना जान चाहनुहुन्छ सबैले म तपाईँलाई बताउँछु दुनियाँको सबैभन्दा दुःखद काम सबैभन्दा कठिन काम हो सफल हुनु सफल हुनु त्यति सजिलो छैन साथी जति मान्छेले भन्छ नि त्यति सजिलो बिल्कुल छैन तपाईँले अहिले डिआर सरको बुलेटमा बसेर यस्तो गरेको फोटो हेर्नुहुन्छ होला त्यो बुलेटको यस्तो गरेको फोटो पछिको रगडामपट्टि हेर्नुभयो भने मलाई तपाईँलाई थाहा हुन्छ अहिले तपाईँलाई मजा आउँछ साढे सात लाखको बाइकमा अस्ति पनि फोटो हाल्दै होला हाल्दै हुनुहुन्थ्यो डिआर सर यस्तो गरेको तपाईँलाई मजा आउँछ अरे यार सर भट्टराई हाम्रो त्यही अर्घाजीको गरे साढे सात लाखको बाइक यार तर जुन त्यस पछाडिको जुन रगडमपट्टि छ नि सर यदि त्यो तपाईँले फिल गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि के कति रात जाग्नुपर्छ कसरी दौडिनुपर्छ कति भाग्नुपर्छ कति कुराहरू पाइदिन्छ कति कुराहरू छुट छन् कति कुराहरू अस्ति मलाई सजिलोले भन्नुहुन्थ्यो साथी तपाईँ घर जानु कति भयो भन्नुहुन्थ्यो मैले भने पाँच छ महिना भयो अरे यार पाँच छ महिना घर जानु भएन नै के जाने के लिएर जाने यार भन्दै उहाँले मजाक मजाक भन्नु घरि सरी लिएर जाने उचार गर्नु कि म मजाले भन्छु यहाँ चाहिँ जवाब दिन्छु मैले यहाँ चाहिँ जवाब दिन्छु मेरो फिलोसफी के छ भन्दा पहले गाड़ी उसके बाद नारी गाडी मान्छे छु अब छिटै नै तपाईँले देख्न पाउनुहोला सायदसम्म त मैले बोल्थेँ अलरेडी एभ्रिथिङ मेरो फाइनलाइज भएको छ छिटै मेरो फिलोसफी चाहिँ त्यो छ मतलब घर के लिएर जाने किन त तपाईँको मैले गरियो किनकि लगभग सात आठ लाखको लोन थियो करिब करिब लोन कम्प्लिट कम्प्लिट कन्डिसनमा आएको छ र मैले तपाईँलाई बताउँछु भर्खरै मैले एउटा ग्याजेट पनि थप्दैछु मैले ल्यापटप लिँदैछु करिब करिब एक लाख अठाइस हजार पर्ने एसएसको सँगसँगै ती कुराहरूलाई एडिसनल गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब मेरो फिलोसफी त्यही छ किनकि धेरैजना के हुन्छ भन्दा तपाईँको छिमेकी घरमा तपाईँको पकौडा पाल्दैछ भने पनि उसले घरको सबै ताला लाएर जान्छ यो पक्राउ राख्न पाइन्छ सजिलो छैन सर मैले तपाईँलाई भने सफल हुन नै जिन्दगीको दुःख कम कुराहरू छोड्छन् कम कुराहरू सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ मैले कतिलाई देख्छु जो तपाईँको घरमा मोमो पाक्यो भने उसले कोही पसल बन्द गरेर मोमो खान जान्छ उसले आज घरमा मोमो पाक्दैछ या तर बन्द गर म लगभग भयो छ सात महिना भयो म घरमा हामीहरू बिहातिर म सँगै बस्छौँ घर लिएर जाने हो कि कुनै तर किनेर देखाउनु जाने घर र यो चिज दिन जाने जुन चिज को घरमा पर्खाइ छ अघि सन्देशजीले भन्नुभयो पैसाको भ्यालु पैसाको इम्पोर्टेन्स कति छ भने हेर्नुहोस् पहिला फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी इम्पोर्टेन्ट हो मैले तपाईँले एउटा कुरा बताउँछु एउटा कुरा सुनाउँछु यो कुरा तपाईँलाई कतिको इम्पोर्टेन्ट लाग्छ लाग्दैन त्यो तपाईँ लिनुहोस् गेडी सबै मेरी गेडी जब तपाईँसँग पैसा हुन्छ नाम हुन्छ नि तब तपाईँले केही गर्नु पर्दैन हेर्नुहोस् तपाईँले साथी पकाउनु छ भने गएर क्याफेमा चार हजार रुपियाँ खर्च गर्नु साथीले फोनले गएर दुईलाई काट्नु पनि काट्दैन यसलाई काट्न चाहिँ अन्त सडक माथि ए तपाईँसँग भुकको छ त्यो दुई रुपियाँ छैन भने तपाईँ उसकोसँग दिनरात चाकडी गर्नुहोस् उसले तपाईँले मान्दैन त्यो उसलाई सडक अलिकति खुवाउनु पर्छ यो पूर्व सत्य कुरा अब आज मान्नुहोस् भोलि मान्नुहोस् तपाईँले मान्नै पर्छ फर्स्ट अफ अल क्लियर यो रिजन म आइसकेपछि मेरो पहिलो रिजन थियो जब छोड्छु दोस्रो मैले के गरेँ फ्यामिलीको फाइनेन्सियल रेस्पोन्सिबिलिटी मैले लिन्छु अहिले म मेरो लागि काम गरेको छुइनँ सर मेरो लागि काम गर्ने भने तिन तिन वर्ष अगाडि दस हजार रुपियाँ मैले दिन्छु दस हजार रुपियाँले मेरो पर्सनल रेस्पोन्स रिभ्यू हेर्ने त मैले सोध्छ होला किन छ दस हजार घर न्याज गर्छन् जे गर्छन् भन्ने तरिकाले हेर्ने भने त ten thousand is enough for me तर मैले मेरो लागि काम गरेको छैन तपाईँले आफ्नो सोच्नु your transformer of your family and relative यो सोच्नु सर र एकजना न एकजना हेर्नुहोस् अमर सिंह थापा भन्ने पर्छ अमर सिंह थापा सहित भएर त आज हामीहरू आजाद भएर घुमिरहेको छौँ नि नत्र मान्छेले बोले तपाईँ बोल्दाखेरि जिब्रो काट्दैन राणाहरूले कोही परिवारको कोही न कोही भगत सिंह बन्नै पर्छ हेर्नुहोस् परिवारको कोही न कोही लखन थापा बन्नै पर्छ परिवारको कोही न कोही अमर सिंह थापा बन्नै पर्छ विदाउट नट पोसिबल र त्यसको लागि हामीहरू जानै पर्छ एकजना आफू परिवारको एकजना बलि नभइकन तपाईँ अहिले सुन्नु भनेको तपाईँको तिन पुस्ता सुन्नु यदि अहिले तपाईँले घरमा मध्यमवर्गीयबाट मिडल के अरे क्लासको ट्याग लगाइदिनु भयो नि त्यो ट्याग कम्तीमा पनि तिन वर्ष त जान्छ कि कम्तीमा पनि minimum right so first of all यो रिजन बिल्कुल क्लियर गर्नु होला साथीहरू के रिजनले तपाईँले काम गराउने विदाउट काम बन्दै बन्दैन तपाईँलाई के भन्छ तपाईँलाई सुत्न मन लाग्छ अल्छी लाग्छ झाउ लाग्छ आज त्यस्तै त्यस्तै भयो टाइम गयो यो यो जो जति निक्लिन्छ नि सर निक्लिरहेको छ नि तपाईँको कारणमा दमै छैन तपाईँको कारणमा दमै छैन र तपाईँ एकदम रिजन लिएर आउनुभएको छैन तपाईँले रविनारायणको चेक देखेर आउनुभएको छ तपाईँले सन्देशजीको चेक देखेर आउनुभएको छ त्यो चेकले तपाईँ मोटिभेट गर्दैन इन्सपायर गर्दैन तपाईँको रिजनले इन्सपायर गर्दैन चेकले त एकछिनो तपाईँलाई मोटिभेट गर्दैन मैले भने नि त त्यो प्रब्लमबाट गुज्रिनको लागि हुनु पऱ्यो नि त भित्र बुद्धि हुनु पऱ्यो नि त डाइट त तपाईँ रिङमा लड्न जाने भने त्यो अनुसारको बडी हुनु पऱ्यो नि त त्यो बडी दिने के हो त्यो दिने भने के त्यो एबिलिटी एबिलिटीले दिन्छ शारीरिक तनाव यो बिचमा के आएन दुई वर्षको जर्नीमा तपाईँले त अहिले डिआरसिपी गरे एउटा प्रोडक्ट तपाईँको डिस्प्ले जस्तो तपाईँले बुझ्दै पऱ्यो बोलाउनुहुन्छ उहाँको गौतम भाइले बोलाइ आउने त्यसलाई म सम्झाउँछु <laughs> हामीहरूको त मोडल पुरै रिप्लेस भएर आउँथ्यो मोडल रिप्लेस भएर आउँथ्यो हप्ता लाग्थ्यो तपाईँको के के जे जे तपाईँले सोच्न सक्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ हामीले भोगिसकेको छ जति तपाईँले सोच्नुहुन्छ त्यो पनि हामीले भोगिसक्यो तर त्यो बावजुद पनि किन अड्कायो किन रोकिरहेको ग्यार ग्यार महिनाको लकडाउन मान्छेले कम धुन्थे मान्छेसँग अगाडि जान डर लाग्थ्यो मा चाहिँ म मास्क लगाएर हिँड्थेँ हेर्नु किनकि मास्क लगाइसकेपछि बोलाउन गाह्रो हुन्छ कि जस्तै मास्क नलगाउनु भयो भने तपाईँको स्माइली फेस हुन्छ बासुजी के छ भन्नुहुन्छ मास्क लगाउनु भयो भने तपाईँले ओपनिङ गर्न गाह्रो हुन्छ मैले यो कुरा कतिको फिल गर्नुभएको छ मास्क लगाइसकेपछि ओपनिङ गर्न गाह्रो हुन्छ कुरा उसलाई ओपनिङ गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही मान्छेले ओपनिङ मलाई नगरौँ भने मैले मास्क लगाएको चाहिँ आफ्टर कोरोना पनि मैले कति टाइम त मास्क लगाएँ किनकि त्यो मेरो हेबिट भयो आफ्टर कोरोना पनि किनकि तपाईँको नर्मली पनि अझै पनि मैले बस्दाखेरि मास्क लगाउँछु कुरा सम्झिनु पर्छ किनकि मास्क रेगुलर युज गर्नु भनेको पनि तपाईँको हानिकारक छ र आज पनि मैले त्यो पनि हेबिट बनिसक बनिसकेको थियो र त्यो बावजुद पनि ती सारा प्रब्लम आयो त्यो सारा प्रब्लमबाट गुज्रिनको लागि यसैले नै तपाईँलाई इन्सपायर गर्छ यसैले मोटिभेट गर्छ आजै फाइन्ड आउट गर्नुहोस् तपाईँले तपाईँको इन्टायर एउटा पेन पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो कि रिजन यो होइन थाइल्यान्ड जाने हो पैसा कमाउने नाम बनाउने हो त्यो रिजन बिल्कुल होइन मेरो जस्तो रिजन हुनु पऱ्यो मलाई पनि मान्छेले तमाम तमाम भन्थ्यो त्यति बेला मलाई केले पुल गर्थ्यो भन्दा मैले फ्यामिलीको फाइनेन्सियल रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्ने तैँले जब छोड्नु पर्ने तर तैँले एउटाले नै भनेर दुइटाले नै भनेर तेरो जब छुट्छ भाइ जब नै अनि तैँले एउटाले यो भनेर त्यो भनेर मेरो कसैको पनि सपोर्ट थिएन घरमा बाबाले त मैले के भन्छ तैँले नाक काट्ने उयस मेरो भनेदेखि बाबा त पहिलेदेखि इन्डिया इन्डियामा त सन्देश तपाईँको पुरै चल्थ्यो यो त्यो पहिले पहिले तपाईँको तमाम अहिले डाइरेक्ट सेलिङको पहिला इन्डियामा टोटल्ली नेगेटिभ कन्डिसन थियो किनकि जति नेपालमा भयो नि सुरुमा लिगलाइज नहुँदा त्योभन्दा बढी प्रभाव इन्डियामा परेको थियो ल्याउँदाखेरि बाबाले मलाई के छ भन्नु त्यसले नाक काट्ने भयो यो छोडिया लान्छ यो गर्ने काम बिल्कुल होइन मेरो साथी ओम प्रकाशले उहाँ पचास हजार लाथ्यो त्यो फस्यो दुनियाँ फसेँ मलाई पनि लाउन लगाएको थिएँ मैले लाएन धन्न म बाँचेँ लगाएँ सबै जे जे भन्नुपर्ने थियो सारा भन्नुभयो राइट त्यो बावजुद पनि अड्डाएर राख्यो रेगुलर मुभमेन्ट दियो यसरी यो स्ट्रङ छ भने तपाईँले बााउन्ड्रिज अघि सन्दीपीले बााउन्ड्रिज क्रस गर्ने भन्ने कुराहरू ल्याउँथ्यो नि बााउन्ड्रिज क्रस त्यो व्यक्तिले गर्न सक्छ जसको यो स्ट्रङ छ जसले बााउन्ड्रिज क्रस गर्न सक्छ म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिउँ म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु बााउन्ड्री क्रस भनेको के हो म तपाईँलाई बताउनु आज र अभियान तपाईँले मलाई बताउनु दिनमा कतिजनालाई कल गर्नुहुन्छ तपाईँको कल कति हुन्छ होला डेली मिनिमम तिस कलेक्ट त हुन्छ नै मेरो पुरै हेर्न पऱ्यो भने चाहिँ पुरै स्क्रल गरिकन पर्छ एकदमै धेरै उहाँले खाना पनि पकाउनुहुन्छ उहाँको हस्बेन्ड पनि हुनुहुन्छ उहाँको ससुरा पनि हुनुहुन्छ बााउन्ड्रिज क्रस भनेको के हो तपाईँ तपाईँले सम्झेर के भन्नुहुन्छ तिनवटा प्लान मैले के भनेको थिएँ तिनवटा प्लान देखाउनुहोस् तर उहाँले तिस कल गर्नुहुन्छ सर पाँचवटा कल गरेर हेर्नुहोस् तपाईँले कस्तो हुन्छ कलिङ कलिङमा फोकस हुनको लागि अति नै अति नै तपाईँको कन्सन्ट्रेसन चाहिन्छ कलेज त्यति धेरै इम्प्याक्टफुल हो अब अझ तपाईँको यो टाइममा सोसियल मिडिया डिस्ट्रेक्सन दुनियाँ डिस्ट्रेक्सन छ मान्छे एकैछिनमा भड्किन्छ please call as a housewife that's call boundary cross त्यो क्रस गर्ने के नै बनायो गर्ने केही हुन पऱ्यो नि त भित्र त्यसले चाहिँ त्यो कुल गर्यो तिसवटा कल गर्ने केले बनायो किन उहाँको रिजनमा कारणमा जाउँ उहाँ किन आउनुभएको के एचिभ गर्नुपर्ने रहेछ के प्राप्ति गर्नुपर्ने रहेछ उहाँको जिम्मेवारी के भने as a housewife as a mummy as a as a housewife as a mummy उहाँको दायित्वहरू के के छन् त्यो पुरा गर्नको लागि नि हो राइट सो यो मैले यसमा धेरै टाइम पनि लिएँ किन लिएँ भन्दा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू तपाईँले यहाँनिरबाट के सिकेर जानुहुन्छ जानुहुन्न मलाई थाहा भएन तर यति चाहिँ सिकेर जानुहोस् कि जबसम्म तपाईँको रिजन स्ट्रङ हुँदैन नि तबसम्म तपाईँको काम बन्दै बन्दैन चाहे तपाईँसँग जे जे होस् तपाईँसँग ल्यापटप होस् तपाईँसँग गाडी होस् तपाईँसँग बाइक होस् तपाईँसँग फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड होस् तपाईँसँग नेटवर्क होस् तपाईँसँग चिन्जारी होस् सारा दुनियाँ होस् तपाईँको काम बन्दैन यदि यो स्ट्रङ छैन किनकि यो स्ट्रङ भयो भनेर तपाईँले शारीरिक तनाव मानसिक तनाव आर्थिक तनाव सामाजिक तनावबाट अब त्यो तागत दिन्छ हौसला दिन्छ अब यही स्ट्रङ छैन भने यो सारा छोड फाल्टु दुईवटालाई भने तिनवटालाई भने सक्यो कहानी right so make this strong र लास्ट बट नट लिस्ट रिजनमा के सम्झोस् भन्दा you are transformer of your family तपाईँ फ्युज हुनु भनेको अठारदेखि उन्नाइस घर फ्युज हुनु अन्धकारमा रहनु राइट आजको डेटमा जो पनि व्यक्तिले काम गरिरहेको छ नि डिआरजीले आफ्नोलाई काम गर्दै हुनुहुन्न सञ्जयजीले आफूलाई काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने त अलरेडी सन्देशजीले पाँच साठी हजार कमाउनुहुन्थ्यो आफ्नो फ्यामिलीको लागि आफ्नो दायित्वको लागि काम गर्नु दायित्व सम्झिनुहोस् रियलाइज गर्नु राइट तपाईँसम्म अर्कोमा म गर्नु do it with passion without passion you can not do big